Tofauti ya William Ruto na mzee wa kuzimia ni kama usiku na mchana, si ni kweli? Si ni kweli? Umesikia William Ruto akitaja ile barabara wametengeneza hapa wakiwa na Mvurya na mama Fatma, umesikia akitaja miradi mingi. Huyo mzee wa kitendawili alikuwa prime minister, na akiwa prime minister akachukua nusu mkate ya serikali ya Kibaki. Alikuwa na mawaziri ishirini na moja na kati ya hao mawaziri ishirini na moja kuna mradi hata mmoja wa barabara hapa ambayo alitengeneza akiwa waziri, akiwa waziri mkuu. Kwa hivyo tunapigia William Ruto kwa sababu ya kazi yake, kwa sababu ya tajriba na sifa yake na wasifu mzuri. Kuna watu wanaangaisha e, eh, raia kwa mitandao ati vile sijui kura Kenya Kwanza na William Ruto atapigwa kura mingi, lakini sijui ati kura hiyo sijui itapotea wapi. I want to assure you dear Kenyans, not a single vote will be stolen by anybody. Orete hiyo Mount Kenya nimetaja hizo county, tuko na kura milioni sita 6 million votes. Mount Kenya county is just 10 counties, si namna hiyo? Tukiongeza Pwani, tukiongeza Western, tukiongeza Nyanza, tukiongeza Northeastern William Ruto anaenda kupata 15 to 16 million votes na hakuna hata kura moja itaibiwa. Nimalizie kwa kusema ya kwamba tusimame na William Ruto, tusimame na Kenya kwanza, na by the way hiyo Kiambu ambayo Kimani Ichung'wah na Mama Aisha walikuwa wanaongea juu yake, sio M, sio MP peke yake na women rep na senator wamekuja Kenya kwanza na UDA, hata MCA wa Uhuru Kenyatta ako kwa UDA. Si namna hiyo? Mtasimama na William Ruto, mtasimama na mama Achani, si namna hiyo? Hatuachani na Achani, atuachani na Ruto. Asanteni sana, Mungu awabariki.